адиабаттык кысылууда газдын ички энергиясы көбөйөт молекулалардын поршен менен ийкемдүү кагылышуусунда алардын орточо кинетикалык энергиясы көбөйөт абада эфирдин буусу бар ал ысып ватанын күйүүсүнө алып келет